You. cepat Tiada semudah itu bercoba merayu diriku Cukup lama, cukup sakit hatiku Setiap lembaran uraianku Setiap kelima penderitaanku setiap alunan Setiap nyanyianku, Setiap cerita penderitaanku Jangan lagi Janganlah kau datang padaku Jangan lagi Janganlah kau coba Merayu to sakit Jangan lagi Janganlah kau coba Merayu Diriku Cukup lama Cukup sakit diriku Cukup lama cukup sakit hatiku Jangan lagi Janganlah kau datang